දක්වනු මහද්වීපයේ පිහිටි ලොව දෙවන විශාලතම රාජ්‍ය මෙන්ම ලෝකයේ ජීවත්වීම සඳහා හිතකර දේශයක් ලෙස හැඳින්වෙන සුන්දර කැනඩාව වෙතටයි. උතුරින් උතුරු අර්ධගෝලයට සහ ග්‍රීන්ලන්තයටත් නැගෙනහිර දෙසින් උතුරු අත්ලාන්තික් සාගරයට සහ දකුණින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයටත් බටහිරින් ඇලස්කාවට සහ පැසිෆික් සාගරයටත් කැනඩාව මායිම් වෙනවා. එහි අගනගරය ඔටාවා වුවත් විශාලතම නගරය ටොරොන්ටෝ වන අතර සමස්ත භූමිභාගෙන් ලොව දෙවන විශාලතම රට කැනඩාවයි. දේශයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් හිමකඳු සහ වනාන්තරවලට හිමි අතර ඒ අතරින් රොකී කඳු වැටිය ප්‍රධානයි. රාජ්‍ය භාෂාව ඉංග්‍රීසි වුවත් අතීතයේදී ප්‍රංශ යටත් විතියක් වූ නිසා බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රංශ බස කතා කරනවා. සමස්ස ජනගහනය මිලියන තිස් අටක් වන අතර ඒ ලොවතිස් නමවන ස්ථානය හිමි කරගන්නවා. කැනඩාව නිදහස්වාදීන රටක් වුවත් එහි රාජ්‍ය නායිකාව ලෙස සැලකෙන්නේ බ්‍රිතාන්නේ දෙවන එලිසබෙත් රජිනයි. එහ අගමැති ජස්ටින් ත්‍රූඩියව් සමස්ත කැනඩාව වර්ග කිලෝමීටර අනු නමලක්ෂ අසූ හතරදහස් හයිසිය හැත්තෑවක් විශාල වන අතර ඒ ලොව දෙවන ස්ථානය හිමිකරගන්නවා. කිලෝමීටර දෙදහස් පන්සීයක් වූ ලොව දිගුම වෙරලතීරේ ඇත්තේ කැනඩාවටයි. බ්ලක්බෙරි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනය නිපද වූරට. ලොව ඉතා දිගු මාර්ග ඇතිරට. සමස්ත කැනඩාවෙන් සීයට තිහක් වනාන්තර. සර්පයන්ගේ නගරේ ලෙස හැඳින් වෙන වින්පින් නගරේ ඇත්තේ කැනඩාව තුළයි. රටවල් දෙකක් අතර දිගුම දේශසීමාවද කැනඩාවට හිමි. කැනඩාව සංක්‍රමණිකයින් හට ඉතා ලිවින් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන රටක් ලෙසයි හැඳින්වෙන්නේ. ස්වදේශීය භාෂාවෙන් කැනඩා යන්නේ තේරුම ගම්මානය යන්නයි. එමෙන්ම කැනඩාව පරිපාලන පාසුවට කා පලාත් දහයකට සහ ප්‍රධාන භූමි ප්‍රදේශ තුනකට බෙදා වෙන් කර තිබෙනවා. කැනඩාව ලොව ඇති තවත් එක් දියුණු රාජ්‍යයක් ඒක පුද්ගල ආදායමාතින් දසවන ස්ථානයේත් මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ නමවට ස්ථානයක් කැනඩාව දිනා සිටිනවා. වර්ෂ එක්දහස් පන්සිය තිස් පහේදී කැනඩාවට ගොඩබට යුරෝපීය දේශගවේශකයන් පිළිගත් දේශය කැනේඩියානුවන් තම ගමට පැමිණෙන්නයි ලෙස ඕනට ආරාධනා කලා. ඉන් පසු ඒ වර්ධවා වටහාගත් යුරෝපීය දේශගවේශකයන් එය කැනඩාව ලෙස නම් කලා. ඇබෝජියන්වරුන් කැනඩාවේ මුල් ආදිවාසීන් ඔවුන්ගේ නිදහස් හා සාමකාමී ජීවිතය පහළොස්වන හා දාසේ වන සියවසේ එහි පැමිණි යුරෝපීන් විසින් විනාශ කර දමනු ලැබවා. මුල්කාලේ මිලියන පහක් පමණ වූ දේශීය ජනතාව යුරෝපීන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු ඇති වූ සරම්පහා වසූරිය වැනි වසංගත නිසා සීග්‍රයෙන් අඩු වුණා. කැනඩාවේ අයිතිය මුල් කරගෙන බ්‍රිතාන්යන් හා ඇමරිකාව අතර වරින්වර යුද ගැටුම් ඇතිවරුම් අතර එහි අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෙස වර්ෂ එක්දස් අටසිය හතරිස් නමේදී බ්‍රිතාන්නේ යටත් විදිතයක් බවට කැනඩාව පත් වනා. කැනඩාව උතුරු අර්ධගොලය ආසන්නේ පිහිටි රටා. කින්බර වනාන්තර සහ හිමකඳු එහි බහුලයි. කැනඩාව තුළ ඇති විල් තුළ ලෝකයේ පිරිසිදුම මිරිදිය ජලය ඇති බවයි පිළිගැනෙන්නේ. ලොව දෙවන විශාලතම දේශය වන කැනඩාව තුළ විවිධ ආකාරයේ වනාන්තර කලාප අටක් පිහිටා තිබෙනවා. එසේම මිරිදිය විල්ලක්ෂ විස්සක් පමණ කැනඩාව තුළදී දැකගත හැකි. සුන්දර පරිසර පද්ධතියක් මෙන්ම ස්වභාවික වශයෙන් ගිනිකඳු සහ භූමිකම්පා බහුල ප්‍රදේශයක කැනඩාව පිහිටා තිබෙනවා. වර්ග ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව කැනඩාව තුළ සිටින්නේ ඉතා අඩු ජනසංඛ්‍යාවක්. උතුරු ඇමරිකානු කලාපයට අයත් ශීරපායින් දෙසීයක් පමණ කැනඩාවේ වාසය කරනවා. ප්‍රමාණයෙන් අති විශාල භූමිය සහ වනන්තර කඳු සහ තැනිතලා ප්‍රදේශ ඔවුන්ට ආහාර ආරක්ෂාව සහ නවා තැන් සපයනවා. වලසුන් බහුල කැනඩාව තුළ කිසිවෙකුත් සිය මෝට රථ අගුළු දමන්නේ නැහැ. ඒ කිසිවෙකුට වලස් ප්‍රහාරයකින් සිය ජීවිතය බේරා ගැනීමට එය උපකාර වන නිසාවෙන්. රටේ සම්පූර්ණ වනගහනය සමස්තෙන් සියට දහයක් නියෝජනය කරනවා. හේතුදර වෘක්ෂයන් වනාන්තර තුළදී බහුලව දැකගත හැකි. ගෝගෝලිය පිහිටීමත් සහ දැඩි විත්‍රසී ජන සමාජයක් නිසා කැනඩාව ලෝකයේ ඇති තවත් එක සුප්‍රසිද්ධතම සංචාරක ගමනාන්තයක්. එමෙන්ම කැනඩාවට ඇත්තේ මිශ්‍ර ආර්ථිකයක් ඒ වගේම කැනඩාවට ඇත්තේ ලෝකයේ හොඳම වෙළඳ පොළවල් 10න් එකක් ලොව 17 වන විශාලතම ආර්ථිකය කැනඩාවට හිමිකම් කියන අතර වසරකට සංචාරකයන් මිලියන 11ක් පමණ කැනඩාව වෙතට පැමිණෙනවා කැනඩාව සතුව විශාල දේශීය සහ විදේශීය සංචාර්ක කර්මාන්තයක් පවතිනවා. විශාලත්වයෙන් ලොව දෙවන විශාලතම රටවන නිසා එහි නැරබීමට ඇතිදේ බොහෝමයි. හිමකඳු සහ කේතුදර වනාන්තර මෙන්ම සංචාරය කළ හැකි කාන්තාරයක්ද කැනඩාවේ තිබෙනවා. ටොරොන්ටෝ මොන්ට්‍රියල් වෑන්කුව සහ ඔටාවා නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් එහි සංචාරක කර්මාන්තය පිහිටා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉපැරණි ප්‍රංශ සංස්කෘතිකාංග දෙකගත හැකි කිව්බෙක් නගරේද සංචාරකයන් ඒ වෙතට රැගෙනීමට සමත්. ග්‍රාමීය ආර්ථිකය තුළට කාර්මීකරණය එක්වීමෙන් වේගෙන් දියුණු උුණු දේශයක් ලෙසයි කැනඩාව සැලකෙන්නේ. වර්තමානයේ දියුණු රටවල මෙන්ම ඔවුන්ද සේවා ආර්ථිකය ප්‍රමුඛ කරගෙන කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ ආර්ථික ස්ථායිතාවයට කණජිතෙල් නිෂ්පාදනයද හේතු වී තිබෙනවා. ලෝක කනිජතෙල් නිෂ්පාදනයෙන් සියට දහතුනක් කැනඩාව සතුයි. ජාත්‍යන්ත්‍ර විද්‍යා සහ තාක්ෂණික මූලස්ථාන බොහෝමයක් කැනඩාව තුළ පිහිටා තිබෙනවා. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න දේවල් ගොඩක් දැනගන්න දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න මගේ channel එකත් එක්ක හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්